alídero ایسے باہر کھڑے ایسے موبائل تھوڑا آگے پیچھے ایسے یہاں سے کے نا Thank you. لائٹ گئی ہوئی ہے <clears throat> پوری فرنیچر مارکیٹ آپ یہ کہہ سکتے فری بیٹھی ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا لگاتار کتنے ساری لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے مشینیں بند ہیں یہ بچے دیکھو آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کا تو نیند زیادہ ہی آ رہی ہے